ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും so hello and what's up guys कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ ठीक होंगे यार आप देख रहे हैं सिख गेमिंग यूट्यूब चैनल तो आज का हमारा ड्रेस कॉम्बिनेशन का टॉपिक है तो वीडियो को एंड तक देखना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंजॉय कीजिए थैंक यू